فكلمة الحمد كما قال عليه الصلاة والسلام الحمد رأس الشكر وما شكر الله تعالى عبد لم يحمده فالحمد حالة نفسية مبنية على معرفة حالة نفسية مبنية على معرفة بفضل الله عز وجل يعني الكلمة الأولى في الإسلام الحمد لله الحمد لله على إيجاده نعمة الإيجاد فلان الفلاني ابن فلان تولد دمشق عام كذا من أخرجك إلى هذا البيت هل أتى على الإنسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إذا كان ولدان عام 38 عام 36 أين كنت إذا وقع تحت يديك كتاب طبع عام 30 أين كنت حينما طبع هذا الكتاب لم تكن شيئا مذكورا فالحمد لله على نعمة الإيجاد والحمد لله على نعمة الإمداد أمدنا بكل ما نحتاج والحمد لله على نعمة الإرشاد الإيجاد والإهداز والإرشاد حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فكلمة الحمد لله إحدى أكبر شعارات المؤمن الحمد لله على السراء وعلى الضراء على الصحة وعلى المرض على إقبال الدنيا وعلى إقبالها على الغنى وعلى الفقر على الزواج وقبل الزواج وبعد الزواج الحمد لله تعني أنك تعرف أن لهذا الكون إلها عظيما على كل شيء قدير فإذا حرمك من شيء هذا حرمان معالجة لا حرمان عدل الحمد لله تعني أن الذي خلقك يحبك يحبك أكثر مما تحب نفسك لذلك يعالجك ولولا المعالجة لما اهتديت فموضوع الحمد لله يعني موضوع واسع جدا لكن علماء البلاغة قالوا الحمد مسلم بها لكن لمن ربنا قال لله كلمة الحمد تقتضي وجود نعم فنعم ظاهرة لا ينكرها جاحد حتى الذي ينكر وجود الله لا ينكر النعم بدك طبيعة استثمار المياه في الطبيعة استثمار الخيرات تحسين النسل هي موضوعات يعالجها الكفرة كمان فالنعم لا ينكرها أحد حتى الذين أنكروا وجود الله عز وجل لا يستطيعون إنكار النعم الهواء الماء الطعام الشراب النبات الأسماك الأطيار الأزهار هذه الشروط الدقيقة جدا التي خلقها الله عز وجل موافقة بطبيعتنا هذه نعم لا ينكرها أحد ولكن المشكلة في الآية أن الحمد لله فقط أما أهل الدنيا يحمدون بعضهم بعضا يشكرون بعضهم بعضا الحمد لله فصار الحمد لا يمكن أن تحمد الله إلا إذا عرفته وقبل أن تعرفه لا تحمده بل تحمد أندادا تحمد شركاء تظنهم شركاء فالحمد تقتضي المعرفة لذلك سيدنا محمد اللهم صل عليه سمي محمدا لأنه أحمد الخلق قاضي ما من مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى حمده أكثر منه كأن الحمد مقياس للقرب من الله عز وجل سيد الحامدين كان سيد الخلق فاسم أحمد ومحمد وحامد هذه كلها من الحمد والله سبحانه وتعالى خلق لنا النعم وعلمنا كيف نحمده عليه سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك كيف أثنى الله على نفسه بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين لذلك النبي الكريم قال عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير وليس ذلك لغير المؤمن وليس ذلك لغير المؤمن